individual naman kasi ang dealing ng Panginoon. Tsaka syempre, He is full of wisdom. So, kung ganun niya ginawa yun, Babigyan ko lang kayo ng sample ha. No. Sino ang pangunahin nating sample? Mismong si Apostol Pablo. Tinan mo ha, si Apostol Pablo, hindi siya Kristiyano. Hmm. Therefore, hindi siya converted. Pero, mismo ang Panginoon sa Kristo, na nagpakita sa kanya, di ba doon lang siya na-convert? At, at kako-convert lang sa kanya, binigyan na siya ng mission. Di ba? Ginawa na agad siyang apostol. So, ano yun? Sa, sa regulation. Labas yun sa regulation. So, at saka mas matindi, pinakamatindi talaga yung kanya. Kasi, nandun siya sa point na pina, dinu, kinukuha na, di ba, yung mga Kristiyano, pinukulo hanggang sa pinapatay pa nga yung mga iba? O pinapersecute? Eh, walang mag-iisip ng mga, ika nga yung mga churches na tatanggap sa kanya, di ba? Hindi siya tatanggapin. Talagang siya ay walang-wala sa requirement para para sa pagtawag ng Panginoon. Oh. Kaya hindi natin pwedeng ang Panginoon, alba, tayo ay masyado stricto ba? Oo, oo hindi pwedeng maging stricto. Kasi kapag nangyari na sa inailagay na nakita naman natin parang merong loopholes dun sa qualification. Hmm. Pero bakit siya nalagay doon? Eh kung nalagay siya doon, kalooban ng Panginoon yun. Wala namang hindi nangyayari sa ayos sa kalooban ng Panginoon, di ba? So, ibig hindi, hindi tayo pwedeng magpaka-legalistic. Kahit na alam natin, no, ito, ito sa Bible, oh, nakasulat naman, may eh letter for letter. Pero kasi kung ano yung nangyayari, wala tayong regret sa nangyayari at bilang tayo mga kabilang sa reform Faith, tinatanggap natin yung doktrina ng God's decree. Everything is under God's decree. Apo. Eh, magiging issue kasi yan. Issue po yan doon sa ang doktrina ay gano'n na ang bisa ng bautismo ay nakasalalay sa administrator. Hindi kasi yun ang doktrina natin eh. Kaya nga tayo Baptist. So kahit sino pwedeng magbautismo at yung bisa ng bautismo ay nandoon sa Panginoong Diyos at saka siyempre yung tao, yung, na, yung binautismuhan, talaga bang siya ay, kasi ang tao ay converted, regenerated, yun ang binabautismuhan hmm. dapat eh, no? Hmm. Eh hindi naman natin alam yon hmm. Ibig sabihin, hindi lang yung hindi lang dun ang question ay yung nagbabautismo kasi kahit yung binabautismuhan questionable din kasi yung requirement na hinihingi ay hindi nakikita sa magkabilang side, di ba? Both. Pero of course sa atin nga hindi nga issue yung kung sino yung nagbautismo kahit ba mm-hmm. unconverted yung nagbautismo eh. Yung binautismuhan, ano yung kanyang kalalagayan? doon nagiging valido yung at nagiging means of grace yung yung bautismo niya. Po, in fact ay kung maalala ninyo, meron meron ng doktrina niya sa Bible sa 1 Corinthians 3 ba? Ah, sa 1 Corinthians 3 nga andito. May mga sabi sa verse 12, may magtatayo sa pundasyong ito naggagamit ng mabuting klase ng mga materyales gaya ng ginto, pilak at mamahaling bato. Mayroon namang gagamit lamang ng kahoy, ito yung damo at dayami. Ngunit sa araw ng paghuhukom, makikita ang kalimutan kalidad ng itinayo ng bawat isa dahil susubukin ito sa apoy. Kung itinayo ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo, ngunit kung ito na may masusunog, wala siyang tatanggaping gantimpala. Ganun pa man, maliligtas siya, ngunit tulad lamang ng isang taong nakaligtas sa sunog na walang nailigtas na kagamitan. So ito'y tumutukoy sa ministry, yung minister at saka yung ministry. Pero kasi ang pinagtuyang pundasyon ng Panginoon So Kristo. Kaya ano man ang kainatnan hindi natin malalaman this life, kundi sa kabila pa. Epektibo ba yung ministry niya? Kasi kahit nga sa, sa pundasyon nga itinayo eh, yung ministry, pero hindi pa rin sure kung yung magiging ano ba yun, valido ba yun, yung ministry na yun. So it's all about the ministry and yun nga, si, kung yung tao naman ay hindi converted pero nabigyan siya ng ministry ng Panginoon, pero kasi as time goes by, magiging ano naman siya, magiging kristyano naman siya. So, yung dito kasi ang binibigyan ng diin, yung sa verse 6, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpatubo. Hindi mahalaga ang nagtanim at ang nagdilig, kundi ang Diyos na siyang nagpatubo nito. So, walang kinalaman yung tao, yung halimbawa, yung pastor sa kanya, sa kanyang ano ginawa kasi yung ginawa niya, ginamit lang na instrument ng Panginoon. Kung gamitin ng Panginoon na useful yung kanyang ministeryo, eh nasa Panginoon yun. So, kung hindi naman, eh uh, ganun talaga. Merong, kasi magka, ang events kasi magkakakonect-connect yan eh. So, may kinalaman niya sa iba pang events. Hindi yan nakatuto ka lang doon sa, sa kanya, per se, kundi parang butterfly effect ba na may mga nakaugnayan dyan, no? kung bakit nangyari yun. Hindi to simpleng ganun lang yun. Uh, merong mabuting nakaugnay doon sa masamang, sa tingin natin ay masamang pangyayari or hindi ak- ak- akma na pangyayari, meron yung may kaugnay may kaugnayan yun sa sa maganda o mabuting layunin ng Panginoon. Hindi man doon sa tao na yon Ah, so, bigla ko lang napasok ko lang sa So, ibig sabihin po, yung ministry ministerium ginagawa ng unconverted ay ministry pa rin ang nanggagaling sa Panginoon? oh, ministry ng Panginoon kasi ang Diyos ang kumikilos eh di ba si Apostle Paul ko, bago niya ginawang apostle, ay tinawag niya muna. Oh. Converted na siya. Oh. So, ibig sabihin po, yung mga unconverted pastors and ministers hmm. ay Ministeryo yun, Panginoon. Ministeryo ng Panginoon, hindi naman kanya yun eh. So, ah. gumagamit ang Panginoon ng mga unconverted. Oo, oh, eh, ginamit nga yung asno, di ba? Yung asno, pinapagsalita ng Diyos para ituro doon kay, ay, ba, hindi, kay Balak ba? Kay Balaam. Ah, ituro ah, kay Balaam ang katotohanan na siya ay hinahadlangan ng anghel para hindi siya magpunta, di ba? Kay Balak ba yata, no? So, ginamit yun na makapagpahayag ng katotohanan, yung hindi naman nagsasalita salita at wala namang uh, utak ng tao. May sinabi rito sa Philippians chapter chapter 1. Hmm. Sa verse 15, Patuloy, sabi rito, Totoong may ilan dyan na nangangaral tungkol kay Kristo dahil nainggit sila sa akin at gusto nilang ipakita na mas magaling sila kaysa sa akin. Ngunit may ilan din namang tapat ang hangarin sa pangaral. Nangangaral sila dahil sa pagmahal at alam lang dinala ako rito ng Diyos para ipagtanggol ang magandang balita. Ang mga taong nainggit ay hindi tapat sa pangaral nila tungkol kay Kristo. Ginagawa nila ito dahil sa pansariling hangarin. Inakala nila na lalo pang madadagdagan ang mga paghihirap ko sa bilangguan dahil sa ginagawa nila. Pero walang anuman ang lahat ng iyon sa akin. Nagagalak pa nga ako sa mga pangyayari dahil kahit papaano, naipapangaral si Kristo, tama man o mali ang hangarin nila at patuloy ako kung magagalaw. So makita mo rito na so yung mga nangangaral sa, sa Panginoon sa Kristo eh hindi rin maganda ang layunin. So baka pwede mo nga sabihin baka hindi mga converted to mga to. Diba? Dahil ba't sila mangangaral ng ganun? Kung converted sila, hindi sila mangangaral ng sama-samang layunin, di ba? O eh, I believe na hindi ito mga converted, itong mga mangangaral na ito. Pero ino-honor ni Apostle Paul. As long as sabi doon, as long as pinapangaral si Kristo. Mm. Habang pinapangaral si Kristo. Mm. So, kaya nga yung mahirap nga maabot talaga yung yung karunungan ng Panginoon. Tsaka maski ang Panginoon din, 'di ba, nagsabi na your thoughts are not my thoughts. Kaya tayo kasi may meron tayong pag meron tayong nakasanayan o meron tayong alam na tama, 'di ba? 'Yun ang pinanghahawakan natin. Pero kasi hindi dapat i-apply 'yun sa Panginoong Diyos eh. Sa kapwa-tao, i-apply natin 'yun. No, kung ano yung tama, 'di ba? Kung ano yung appropriate, 'yun ang ating isagawa, 'yun ang ating ano. Pero kapag ang, ang Diyos ang wala naman siyang diniktahan na iba, wala naman siyang sinangguni, hindi niya sinangguni iglesia, hindi naman sinangguni ng Panginoong Diyos ang iglesia nung tawagan si Paul, di ba? Eh, labas tayo doon kasi pagkilos niya yun eh. And kahit sa may pangyayari din na parang sabi natin na angat doon sa sa dapat. Meron din pangyayari sa dito sa yung mga propeta, hindi sinabing false prophet yan, di ba? Mga propeta yan. Pinadalhan ng Panginoon ng lying spirit para magsinungaling, para uh, magsinungaling kay Ahab. At kahit si Micaiah, hindi naman di siya na siya nagsabi ng totoo. Pero alam niya ang totoo. Sinunod niya yung mga, kapwa niya propeta na da, ganun na sabihin na magtatagumpay si Haring Ahab sa labanan. So anong point natin dyan? Eh wala tayong magagawa kasi ang Panginoong Diyos ang may gusto nun eh. Hindi natin siya pwedeng patawan ng, ng reproach, di ba? He's uh, above reproaches. eh. Siya ang gumagawa ng batas. Wala naman siya sa ilalim ng batas eh. Nasa ibabaw siya ng batas eh. So hindi natin, yung mga regulations, yung mga batas, hindi natin pwedeng ilagay ang Diyos doon. Till I get up Time is barely on our side